Pemain Spezia yang melakukan selebrasi ala Cristiano Ronaldo setelah mencetak gol ke gawang Juventus dalam babak pertama antara Spezia melawan Juventus di laga pekan kelima Liga Italia. Gol Juventus berawal datang dari Moisken. Adapun pemain yang membobol gawang Juventus yaitu Emmanuel Giasi. pemain Spezia yang melakukan selebrasi ala mega bintang Cristiano Ronaldo. Dalam laga ini, Juventus mengincar kemenangan perdana di Liga sejak kepergian Cristiano Ronaldo pada bursa transfer musim panas lalu. Pada empat pertandingan awal di Serie A, Juventus tercatat tidak pernah mendapatkan tiga poin setelah meraih dua hasil imbang dan dua kekalahan. Alhasil pasukan Massimiliano Allegri datang ke kandang Spezia dengan status sebagai tim yang menempati posisi ke-18 klasemen dengan koleksi dua poin. Sementara itu, Spezia berada empat strip di atas Juventus dengan raihan empat poin berkat satu kemenangan dan satu hasil imbang. Juventus tercatat lebih mendominasi jalannya pertandingan ketimbang Spezia. Menurut statistik, Juventus memiliki penguasaan bola mencapai 60%. Sementara itu, Spezia mengantongi dua peluang yang dua-duanya juga mengarah tepat sasaran. Juventus mendapatkan peluang pertama saat lega baru berjalan 6 menit melalui Moise Kent. Moisken meneruskan umpan dari Federico Cisa dengan tambahkan kaki kanan dari dalam kotak penalti. Pada menit ke-27, Moisken akhirnya berhasil mencetak gol. Peluang menjadi gol untuk membuka keunggulan Juventus 1-0. Spezia hanya butuh waktu 5 menit untuk menyamakan kedudukannya menjadi satu sama. Gol itu tercetak melalui Emmanuel Giasi, Bola menghujam ke sudut kiri atas gawang Juventus tanpa bisa diantisipasi kiper Juventus. Setelah mencetak gol, Giasi pun berlari ke arah penonton dan melakukan selebrasi siu ala mega bintang Cristiano Ronaldo. Lalu pada akhirnya tidak ada tambahan gol lagi tercipta hingga babak pertama berakhir. Thank you.